Carlos Monzón atendido por Bruta, Amílcar Bruta. Cuando viene un boxeador de afuera, fíjese qué virtudes tiene, qué defectos tiene. Si no observan y lo aprovechan ustedes, no van a hacer nada. Y yo los quiero campeones, no receptores de golpe. Acá los tratantes de banca van presos, los tratantes de boxeadores gozan del mejor privilegio. Están usando a los boxeadores como trapos de piso. Yo creo que no, no tienen nivel. Por favor, no hagan un circo de Monzón fue un brillante representante Carajo, lo que significó Monzón para mí. Estoy soplando contra el viento. No, no, no, no, mira, a mí los coimeros no andan conmigo. Ataque, defensa, técnica y 1, 2, 3 si no conjugan con los cuatro elementos, nunca van a ser campeones mundiales.